Halo guys, kembali lagi ke tahu guys. <laughs> Hehehe, asik. Jadi kali ini ya dibilang ninja bisa jadi guys ya. Selamat sore buat kalian yang nonton. Selamat sore, selamat malam, selamat siang, selamat subuh, selamat maghrib. Pokoknya semuanya lagi bagi kalian yang lagi nonton. Semoga sehat selalu. <clears throat> lagi sakit tenggorokan. Hai. Hai Cacam. Wah, yang melawan kali. Buat kalian yang suka game atau ya pokoknya kumpulan game lah ada di sini. Pokoknya game-game terbaru aku akan coba main. Eh yang terutama itu karena kalau tanpa kalian channel ini tiada apa-apanya jadi tolong bantu subscribe dukung channel ini share komen subscribe guys jangan lupa di subscribe subscribe parkir lagi nonton Selamat pagi, selamat malam, selamat siang Pokoknya selamat ya semuanya Semoga kalian sehat selalu Semoga rezekinya dilancarkan Semoga ya dilancarkan lah semua jalan hidupnya Yang nggak ada kerja selamat Dan cepat dapat kerja Yang nggak ada istri Dan cepat dapat istri Yang nggak ada pacar Mudah-mudahan dapat dapat pacar tapi rata-rata belum <laughs> maaf ya guys mati. Hi, hi. Mau-mau ada berapa banyak ya orang suka main game ini kalau kalian suka jangan lupa di subscribe ya guys di like di komen di share kalau kalian suka Tuh, saya udah gila sekarang mungkin. Soalnya udah ke, udah kelamaan jomblo gitu. Ini apa? Masa melangkah ini? Tidak aja lah kalau melawan.

mati langsung aku nih atas mati lagi pak mati ya mati mati mati, mati. nah gitu Ku mencintaimu terlebih dari dompetmu Aku menyayangimu Tak lebih dari uangmu Itu pun kalau aku suka padamu Aku pilih pilih pilih mama muda Mama muda berkasih uang sejuta Na na na na na na na Ah orang ini nembak-nembak terus Bantu guys, jangan lihat aja Allah. Bantu dong, jangan ditontonnya aja. <laughs> Nanti aku nangis ngad bilangnya sama bapak aku loh kalian ah bodoh bodoh lari cepat tek tek tek tek tek tek tek apa ini udah merah darahnya mati lagi kampret sampai kapan lah miskin ini berakhir melarat hidup <laughs> ah lompat lompat lompat lompat bunuh bunuh. cepat cepat masih banyak misi yang kita mau selesaikan ini baru level berapa ini Hari Lari lari lari lari lari Cepat sikit Hai ah, nembak nembak tu lah budak ini Cepat sikit Ah lah. aduh mati Berharap teman itu kampret men Ganggu aja man. Aduh terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton Tapi jangan lupa di subscribe ya guys channel, channel kecil yang tiada apa-apanya ini Pokoknya tanpa kalian channel ini tiada apa-apanya guys terima kasih banyak udah nonton udah subscribe udah like udah komen semoga rezekinya dilancarkan udah bicara ya lupa ah Wow, mati astaga